Eskerrik asko galdetegia abuztuan erantzun duzuen laroi lagunei, hogeita zazpi zapata nola ikusi nahiko zenuketen adieraziz. Eskerrik asko aurreko ikasturtian bideuak ikusi, partekatu, datsegin du eta iruzkinak egin ditu zuen guztioi. Eskerrik asko kalean agurtu eta egurtu nauzuen guztioi. Eskerrik asko Asi López, Maneto, Danel, Mirari, Lizarri Turri DJ Doktoria eta zuri, noski nerea. Ezkerrik asko tabakalerako bide hori. Tropelari aurten ez dudalako momentuz, kuadrilan afariri prestatu behar izan. Ezkerrik asko, sakilizuti ere, abuztuan oporrik hartzen ez duen bakarra delako. Ezkerrik asko lakarikoei asteazkenetan prestatzen duten kitxearen gatik. Gorka Juliori larumatetako artikuluen gatik. Ernesto Sabatori, Anariti, Maite Larbruri, Irureundamarri, Manez eta Simon Futsi. Ezkerrik asko. Ezkerrik asko bizitzari Euskarara jaio ninduelako horretan ere beste asko izan ez duten sortea izan dudalako. Ezkerrik asko eta ongi etorri. Saiatuko naiz ikasturte honetan ere zuekiko pilatu ditudan zorrak blog honekin kitatzen. Bla!